No niin, Hei, morjesta. Ketäs te ootte oikein? Morjes, mä oon Ossi Entäs sinä? No minä Jarmo. Menkääs pojat nyt vähän tiiviimmästi kameraan, että no niin, no nyt niin, hymyilette. Hyvältä. Joo. No kertokaa niin tämän päivän vaaliteema. Anta Ossi kertoa ensin. No Eikä niin Ossi. Tästä. Joo, mulla vaaliteemana on julkiset tietojärjestelmät. Mä oon kampanjassa sillä otsikolla, että huono tietotekniikkaa työpaikkakiusaamista. Me tarvitaan valtuustoon sellaisia ehdokkaita ja tota, valtuutettuja, jotka ymmärtää tietojärjestelmien hankinnan päälle, jotta me saadaan niiden laatu parannettua. Ja mä haluan ennen kaikkea keskittyä siihen, että me pistetään hankinnoissa painopiste enemmän laatuun kuin, äh, kuin pelkkää hinta. Halpa hinta ja toimivuus siis. Vai kallis hinta ja toimivuus? Mä näkisin siellä, että se toimivuus on tärkeämpää, koska se, että me, jos me parannetaan tietotekniikkaa, niin me pystytään niin parantamaan prosesseja samalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se itse tietojärjestelmä voi maksaa melkein mitä tahansa, kunhan se tota parantaa oikeasti tuottavuutta. Hyvä, kiitoksia. Mikä Ossin numero on? Ossi. Öö, mun numero taitaa olla 234 Helsingissä. Hyvä, melkein Jarmon Aisa pari. Okei. Okay. Moi. Thanks.